Pero Max. Pero es que yo recuerdo igual si fuera él. Luna. Ya. Cabra quizás Deja al perro tranquilo. <laughs> Mira, pobre Max. Max. ¿Qué pasó, bebé? Sí, muérdela nomás, que aprenda ella. sí. Yo te doy permiso. Te compré. <laughs> Pobrecito ya, ya. No <laughs> me joderme.